Tu as su comment parler à mon cœur Tu m'a connu avant que je sois tué. toi, qui est comme toi, tu es mon papa à moi, qui est comme toi, où irai-je, loin de ta face Seigneur, où fuirai-je, loin de ta présence Yoshua tu es la parole la lumière qui brille en moi, tu es mon Père, qui est comme toi, tu es mon papa à moi, qui est comme toi, qui est comme toi, tu es mon papa à moi. fuirai-je Loin de ta présence Yoshua, au choix Tu es la parole de la vie La lumière qui brille en moi Tu es mon Père Qui est comme toi tu es mon papa à moi qui est comme toi Qui est comme toi tu es mon papa à moi qui est comme toi. Qui est comme toi. Tu es mon papa à moi qui est comme toi.